Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que este canal sea de bendición para todos ustedes y que también los alumnos míos de la universidad puedan disfrutar de ese contenido. Eh, nosotros vamos a estar trabajando con, con grupos de administración financiera, así como el tema de contabilidad. Ah, por esta vía nosotros vamos a estar presentando algunos vídeos eh, que son de bastante interés para ustedes en el área financiera y en el área contable también. Eh, de esta forma, en esta noche nosotros lo que estamos haciendo es un ensayo, una prueba de nuestro canal. Y este, ¿qué podría decirle? Eh, yo espero que ustedes disfruten este contenido.